Hello dan Assalamualaikum bersama saya Sofwan dan hari ini kita akan bermain game horror yang simple Unity Engine Eerie Mountain So game ni menceritakan gunung <laughs> yang seram yang aku tak tahu apa benda kat gunung ni tanpa masa let's go Selamat menyambut bulan Ramadan Eh aku teringat game tu lah Naik kereta, naik kereta eh. Teringat game yang hari tu kita naik kereta tu Apa sal awan dia warna merah Press E to leave the car Woo, free dia Dah padu dah Flashlight Why does it have to rain and be so foggy? True Oh Shift bukan untuk lari Shift untuk Untuk berhenti lari That's new So belah kiri tak boleh pergi Jadi belah kanan lah kot Sekejap Kenapa kau berhenti dekat gunung ni? Weh aku kena panjat gunung ni ke? <laughs> What the heck? Oh my god belum Okay Okay so gunung ni akan membawa kita uh, Kepada sesuatu lah Okay So it's a simple game Tapi aku lagi suka simple-simple game ni Kadang-kadang dia lagi seram Sebab dia I heard something above me Oh ada jambatan Okay Eh ada, ada orang lain ke? Oh ada orang lah ha? Adakah ini Resident Evil 26? Tapi kan kalau kita fikir-fikirkan kan. Kenapa dia berhenti betul-betul depan dia ada gunung? Macam random gila kan. Tapi tu yang aku suka tu. Stop. Do not enter. Masuk. Okay. Eh ada ada surat ke tak ada? Okey. Gerak gerak gerak. Ada flashlight dengan tak ada flashlight tak ada beza weh. Oh, kita meredah gunung ni weh. Boleh cerita record ni. Ada barrier ke? Boleh jatuh ke? Okey, ada barrier. Bagus. Sebab aku ni babak gaul ni bahaya sikit. So kita terus ke atas mendaki dan mendaki. Okey. Tapi tempat ni oh ada kemah. A crime actually happened here. I need to be careful and stay calm. A crime? Nampak normal je. Ada ayam. <laughs> Ayam. And then ada... Ya, ayam. Dan juga katil. Ada orang ketuk aku. Uy, kabur, kabur. Kenapa tiga katil? What happened? Did I trip on something? I don't know. Aku rasa ada orang ketuk belakang aku. Oh, bunyi kaca. Pecah kaca, pecah gelas. Ui, kabur siap. Ti itulah aku nak tanya kenapa ada tiga tempat tinggal. Itu tu orang tu tu tu tu, tu dia tu dia. Oh. Was this here before? What what? Okay. Ui gunung ni boleh tahan Okay so aku naik Ui dengan keadaan kaburnya Hari pun makin gelap How long was I concerned for? It's already night If only I didn't forget my phone in my car ah, Dah terlambat Dah terlambat Kau kalau kau nak cerita pasal telefon kau Memang dah terlambat Sebab sekarang kau dah memang gerak Ke atas gunung Dengan hari pun hujan lebat Aku suka hujan lebat cozy Oh salji salji salji Aku ni cepat aku kena cepat Salji salji salji Kena cepat kena cepat sebelum mati Ah sudah Ah Ah Batu pula Wah ada lubang Apa lagi masuk lah Masuk lompat je lompat je Go lompat eh, Apa tu orang Wah ada orang tak nampak Sebab ada salji tu So tak nampak Dia tolak Kena tolak So pengembaraan kita diteruskan di dalam gua Dengan keadaan aku yang memang sejuk penuh skrin Ada buton ke? Press E to start typing in code Want to get alive? Oh, uh, uh, uh, apa? Oh, apa ni? Unlike the other people, then find out numbers and put them in the right order. Okay, number. Uy, apa benda ni? Looks like you found them a bit too late. Mampus tu semua yang tak kerti jawab semua mati Okay So Nombor eh Ah, uh, Nombor eh Tu nombor ke? Eh. Tu patutnya ada bunyi Aku seram sikit lah tadi Bunyi kejap Oh Okay So uh, na, Okay nam, okay. Okay, okay, okay, okay Dua sama dengan uh, lap, Okay Okay, okay. Relax, relax, relax. So, ahem, ahem, satu. Okay, ahem, ahem, satu. Right, ahem, ahem, satu. Ahem, ahem tu tak ingat. So, dia ikut turutan lah. Uh, ahem, lapan, satu. Okay. Ahem, lapan, satu. Oh, tu dia. Ahem, lapan, satu, tujuh. Ahem, lapan, satu, tujuh. Lapan, satu, tujuh. So, aku tak tahu yang first. Oh, empat, lapan, satu, tujuh. There you go. Lapan Satu Tujuh There we go Ingatnya Semua orang tekan diri Semati dalam Apa yang dia buka Apa Apa yang dia buka Aku tak tahu apa benda ni Oh dia buka pintu yang bawah tu kot Aku tak tahu benda Oh ni Want to play a game Press the button There we go What the oh, Roller coaster kau lagi. Watch your step. Oh oh. Oh oh. Watch your step. What you mean by that? A a a apa yang ada clue? Okay, aku tak tahu clue apa. Apa yang watch your step? Don't understand. Okay. Alright. Aku tak tahu apa benda aku kena tengok. Ada perangkap ke? Bunyi apa tu? Paip? Okey, aku tak boleh buat apa dengan paip ni. Apa tu? Bunyi apa tu? Apa maksud dia? Aku tak tahu. Dengan maze ni pun aku tak tahu mana nak pergi ni. Wash your step. Ha. Huh. Jalan mati. Ni trap ke apa? Aku tak faham. Okay, maybe kita just jalan je kot. And then kita kena cari jalan keluar. Dan aku dah jumpa. Ha! Easy. Right. So aku just ikut path ni lah kot. Okay, maze tadi agak pelik. Entah tak boleh lari tu yang buat takut tu Asal ada cahaya kat situ Ada cahaya lah Eh Eh Really no need to fight New way quick Ah tu lah tu cahaya tu lah kot Oh my god Ah. Uh, oh, ada laluan lain pula belah kanan. So, aku kena pergi kat cahaya tu. So, aku on the way nak balik eh, ni. Okay, dia, dia, dia, dia... Jump scare-nya tak ada sangat tapi seram dia tu. Dia punya keadaan tu. Jolok lagi telinga tu bagi bagi bagi dengar bunyi betul. So aku kena U-turn jauh ni. Ni balik ke kereta aku kan. Eh. Yes. Micah! Yes! Woo! Eh, kenapa ulang tempat yang sama? Road close. Has someone move this sign? I don't know. I got a call for help. My phone should be in the back seat. Oh no, benda tu ada kat belakang dia. <laughs> Aku dah agak. Tapi aku terkejut juga. What the heck? Aku dah agak dah Aku ingatkan benda tu macam Yang game hari tu kita main tu Yang dia dekat belakang bonnet kan Dia terus bagi jump scare <laughs> Oh my god Aku dah ready guys Tapi aku still terkejut So itulah dia Game yang bertajuk Eerie Mountain Eerie Mountain Kalau korang suka dengan video ni macam biasa Korang like, comment, share Subscribe yang penting Supaya korang tahu notification Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang Selamat menyambut bulan Ramadan Jangan takut Okay, semua telah diikat tapi game horror tetap ada Kita jumpa lagi Assalamualaikum dan Bye-bye Jump scare last tu memang Eh hey.